ça tous les mains. grossi. Maman devient énorme. Et le bébé accouche chez le docteur. Mais j'ai la coquille ou pas Bah évidemment, c'est pour protéger le bébé. Mathilde, tu préfères avoir un petit frère ou une petite sœur Un petit frère. Comme ça, on pourrait jouer dans la place de maman. Parce que c'est maman. vas te on va se coucher. Mais, non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-là Qu'est-ce que tu fais là, toi Mathilde, tu vas te coucher maintenant 没什么了呀，爸爸累了，爸爸累不啦？